ででごめんねとたったお日の出であれの字山やと今花咲く一つ屋根の下で夢の中ラララあのみ言葉 now, now. があるなら一緒に連んであげましょう払えるせいで光るなら一緒に聞いてあげましょうあなたが目となら 橋を渡ってないやいや追だっていつ重ねるはさよならね涙めいンと青ければそこに広がる今日も雨